Patrzcie na to. To jest kurwa konkret. Stary radio Diorem z gramofonem. Po prostu wypas. Wypas na maksa. Popatrzcie, kolejny raz spotykam głośniki z kreatywem. racjonalne. No. Taki to ja nawet już nie wziąłem. Racjonalne. stary projektorania.